жарығым сыйладың сен маған даланың әр гүлін жинадың сен маған сен берген құстардан қанатын самғаған балалық құштарым өзіңе арналған әлдилеп аялап өсірген жемісін самал жел саябы құшағың мен үшін есейіп кетсем де мен саған сәбимін эцгээс шилж өгч ээж хүүдээ дэвэх талвчи шуудад та өгсөн ши өрий чин халуун хаа үргэлж тань шүү ээжээ инхридэн харгасан цэцэг чиний би осыгсан Ур чини билеби Ол шигитон болсонч Ургычтан днялык шу Халым хар халым жиктен Харцнас чин харьече қанаға әзірге берерім балалық махаббат балалық жүрегім бол риза анашым қолдағы осы бар самал жел саябы Құшағым мен үшін есейіп кетсем де мен саған сабимын көңіліңді көктемдей Көзіңмен танимын есейіп кетсем де انسى غنسى بما